こんにちは、粟田洋介です。今日は肌色の作り方ということで、俗に言う肌色を作っていこうと思います。それから肌色の話と肌色は一つじゃないというお話をしたいと思います。で、最後にちょっと肌色は一つじゃないっていうお話をしようと思うんですが、今日作る肌色は一つだけです。 その肌色っていうのはこれはだいぶ前の動画で描いた絵なんですけどこの辺の肌色ですねこれを作っていこうと思います使う色はマジェンタライトイエローそれから白です普通の赤と黄色と白でも肌色が作れますでも今日はマジェンタとライトイエローを使っていきますまずはこれマジェンタですねでライトイエローそして白ですね この3つをこれで大体1対1対1なんですけどこれだとちょっとこんな感じになりますなのでもうちょっと白を入れるとこんな感じで肌色ができますお好みによって濃くしたり 薄くしたりすることができますがもうちょっと白を入れるとこんな感じですねまあ俗に言う肌色っていうのをちょっと作ってみましたが肌の色っていうのは人によっても違うしあとはどんな光に当たるかによっても肌の色って見え方が変わってくるしあとは同じ人の肌でも私の顔の肌の色と 手の甲の色と腕の色は違うしこっちの方に比べてこっちの方が赤みがかっていますあとは線が入ってたり影のある部分ですねそういった部分はまた違う色になりますで今作ったこの肌色っていうのはよく色鉛筆とかクレヨンに肌色っていう色があってその肌色に近い色がこんな感じの色ということです 絵の具、色鉛筆、クレヨンなんかの色から肌色っていう色がなくなったそうです。2018年6月17日の NHK 生活情報ブログによると、ヘンテルは1999年にペールオレンジ、それから2000年にはトンボをはじめとする多くのメーカーさんが薄橙っていう色に変えていたそうです。消費者から差別的だっていう批判が多く寄せられていたそうです。 私には3歳上の姉がいるんですけど、小学生の時に肌色って人種差別だみたいなことを姉が言っていたのを覚えています。 今思うと1970年代に小学生がそんなこと言ったなんてすごいなって思うんですけど、そのおかげで私も幼い頃から肌の色とかそういうことを考えるようになりました。またその NHK のブログによると、肌色ばっかりの色鉛筆セットっていうのがあって、人種関係なしのいろんな肌色が、その薄オレンジみたいな色ばっかりじゃなくて、いろんな肌の色の色鉛筆が入ってるセットがあって、なんかなるほどなと思ったんですけど、肌の色っていうのはいろいろあります。 ます で、人種差別っていうこともそうなんですけど、肌の色っていうのは本当一人一人違くて、遺伝子テストをやると私は99%日本人なんですが、日本人の肌つっても本当いろんな色の肌があるし、明るい色とか濃い色とか、その他に同じトーンの色、同じ明るさの色でも、ちょっと黄色っぽかったり、赤っぽかったり、青っぽかったり、緑とか紫とかオレンジとかグレーとか、いろいろあると思うんですけど、肌の色って本当人によっても違 違います。で、さっき言ったように、同じ人でも体のパーツによって肌の色が違うし、同じパーツでもところどころ色が違うから、肌の色でも何の色でも何色って決めつけないで、よく観察する、よく見て描くっていうことが大事だと思います。ただ考え方によっては、肌色だから肌色で塗る、リンゴだから赤で塗る、空だから青く塗る、そういう考えも間違いではないと思います。 ちょっと前まで絵画指導をしてたんですけど、あんまり間違い指摘したり、そういうことしたくないなと思ってて、なんか私が間違えてると思ったことでも、後々私が思いつくこともできないような、なんか新しい芸術になるかもしれないし、そこで違うって直しちゃうのは間違えてるなって私は思って、なんかあんまり言わないようにしてたんですけど、まあね、間違いを指摘された方が伸びる人もいるかもしれないし、なんかちょっとわかりませんけど、なんか新しい芸術、芸 芸術だけじゃないかもしれないけど新しい芸術が生まれて発表された時っていうのは必ず批判されるものででもその批判されたことっていうのが年月が経つとそれが美しいものなんで変わっていくんですよねあの誰もが美しいと思うルノワールの作品ですらその肌の色を当時は腐った肉みたいだみたいなことを言われたそうなんですが今では誰もが透き通る美しい肌だと思うんじゃないかと思うんですけどねちょっと話が逸れちゃったんですけど けど、そのルノワールの肌色もいろんな色が混ざっています。なので、実際の人の肌を見たり、あといろんな絵画を見てみると、まあ作風にもよるんですが、同じ肌色といっても、いろんな色が使われていることがわかると思います。これはだいぶ前、2012年に描いた作品なんですが、ここら辺の肌色 さっき作ったみたいな肌色を使っておりますでさっき作った肌色にちょっとこの暗い部分ですねこの線とあともう一色この辺それは確かローアンバーっていう焦げ茶系の色を混ぜていますでこれも肌色なんですが1色の茶色じゃなくて何色かの茶色を混ぜて作ったと思います肌の色ってほんといろいろあるっていうお話ししたんですが人の性格とかっていうのと同じで 例えば私は日本人なんですが、日本人だから勤勉で几帳面なんだ って決めつけられても、私は勤勉でもなければ几帳面でもないので、 <laughs> 日本人だからこういう仕事を与えてやればうまくいくだろうとか言われても、そういう仕事私向いてないですから、それはとんでもない間違いなんですよね。だから人の性格っていうのは日本人だけじゃなくて、同じ国の人でもみんな違うから、同じ国の人でも、同じ文化の人でも、同じ性格とは限らないんですよね。 だからその人を知るには、その人の話を聞いたりとか、その人の行動を見たり、いろんな情報を得ることによって、その人がどんな人かっていうのは少しずつ分かってくることなんだと思います。だから色も同じで、よく見て観察することが大事だと思います。なんかよく日本人はコンプレックスがあるから西洋の人の顔を描くんだみたいな話があると思うんですけど、例えばさっきお見せしたこの絵、 この方とかちょっとヨーロッパ系の顔してますけど別に人種差別とかコンプレックスとか関係なしになんとなくそういう風に書きたかったから書いただけでなんかヨーロッパ系の顔ばっかり書いてる方がいらっしゃったとしてもその人がコンプレックスとかから書いてるとは限らないんですよねで日本人のくせになんで日本人の顔を描かないんだってよく批判とかありますけどヨーロッパ系の人物ばっかり書いてる日本人がいたとしてもそれが人種差別っていうわけでもないし 書きたいからそういう風に書いてるんだから別にいいじゃないですか。それが差別的表現で、それで誰かが苦しめられてるんだったらそれは問題だと思うんですけど、そうじゃないんだったら私は好きなように絵を描いたらいいんじゃないかと思います。かなり前の話なんですけど、この辺2006年とか7年の作品で この辺の作品を見て描いてる顔とか外人みたいですねって言われたことがあるんですが私は日本人を描いてるわけでも外国人を描いてるわけでもなくて私は人を描いているのですとはいえ人種国籍文化などということが重要になることもあると思いますそんな時は人種を意識した肌の色なんかも使って描くと思うんですがそれと人種差別は全然別のことです 肌の色は人種に限らず人それぞれ違いますそしてどんな肌の色も美しいと私は思いますでさっき作ったピールオレンジでこの小さいキャンバスに色を塗りましたまた別の動画でここに絵を描いていこうと思います肌の色の差別についてなんですが 私は日本人で日本の小学校へ行ったんですが、子供の時は目立ってすごく肌の色が明るかったので、担任の先生に、男のくせに肌が生っ白い、もっと外で遊んで日焼けをしろ、みたいなこと言われて、日焼けをしても赤くなってちょっと日焼けしたと思ったら、すぐ冷めて元の色に戻っちゃうんですよね。でもしつこくそういうこと言われて、今思うとそれも肌の色の差別だって思いますけど、人種差別で苦しんでいる人たちに比べたら、ほんと何でもないことだったんだと思っています。